Ciao a tutti, sono Marco Vigilini. Oggi voglio farvi una eh, sorpresa raccontandovi ancora una volta delle infinite potenzialità di Minecraft. A voler essere precisi mi sono un po' divertito a mettere insieme dei singoli componenti che mesi fa vedevo già sulla stessa eh, strada, ma siccome ancora non si vedeva la luce ho provveduto a trovarmi una soluzione, chiamiamola eh, per così dire fatta in casa. Quella che vi farò vedere è sicuramente molto importante e mi aspetto veramente che i protagonisti, che poi andremo a, uh, a vedere insieme, un, un, protagonista è ovviamente Minecraft Education Edition, provvedano a mettere a disposizione qualcosa eh, più a portata del, dell'utente comune che non l'accrocco tecnologico da me sviluppato. Eh, come vi dicevo, la destinazione a cui sono giunto è, eh, a mio avviso, fantastica ed apre ad infiniti scenari interessantissimi. Il viaggio, come al solito, è la parte che preferisco perché mh, conosci l'obiettivo che devi raggiungere, ma nessuno ti assicura se lo raggiungi, quale difficoltà incontrerai, quanto dovrai eh, studiare ed imparare per poterle eventualmente risolvere queste difficoltà. Potresti dover tornare indietro sui tuoi passi ed intraprendere strategie eh, risolutive differenti e così via. Ecco, tutto questo è quello che auguro ad ogni ragazzo e ragazza quando si trovano davanti ad un ostacolo. Provate ad andare dritti verso l'ostacolo oppure ovviamente a girargli intorno, provando e riprovando, fallendo eh, e fallendo di nuovo. Perseverate e siate eh, creativi, eh, divergenti, sempre desiderosi di, eh, di imparare qualcosa di nuovo o di fare cose già viste ma in un modo differente. Fatta questa eh, doverosa eh, premessa, veniamo al dunque. Uno dei protagonisti è ovviamente Minecraft Education eh, Edition. Avviamo lo strumento, poi eh, tanto voi guardate eh, le mie... Eh, sto registrando anche le mie mani. t slash code, invio e abbiamo avviato qua in basso vedete code connection ok e come sapete possiamo ora comandare il nostro personaggio con eh, diversi servizi che sono code Scratch e Tinker. Allora, siamo tutti d'accordo che io sono l'unico connesso al mio mondo. Come si fa a vedere, premo il tasto ESC, qua a sinistra ci sono solo io. Premo F5, eccomi, vediamo se ci sono solo io, e questo è, siamo tutti d'accordo quindi che sono connesso come Marco V, che il mio eh, agent ha proprio il, il mio nome di Marco V agent, e siamo anche tutti d'accordo che si sta muovendo, giusto? Vedete? Avanti e indietro destra, lo metto di qua così, destra, sinistra, sinistra, destra, indietro. Ok, siamo tutti d'accordo che si sta muovendo, giusto? Perfetto. Guardate allora qui però questa anomalia. Io non ho ancora avviato alcun servizio di coding che mi permette di interagire con il mio agent. Giusto? Strano? Forte, no? cosa sta avvenendo dietro le quinte a vostra insaputa? A vostra insaputa sta avvenendo, io vi faccio vedere che i miei, eh, i miei programmi sono soltanto questi, a vostra insaputa io sto giocando con questo strumento, ok? Mettiamolo forse qua più in basso così lo vedete, guardate io vado avanti, va avanti, ah ok, va avanti, devo piegarlo un po' di più, indietro, indietro, avanti, destra, sinistra, sinistra, sinistra, vai, sinistra, indietro, avanti. Sto sfruttando l'accelerometro del, del, eh, del dispositivo Microbit, non so se lo conoscete, e vi avvio il ovviamente qui è tutto ancora eh, non collegato eh, quindi la, la, parte simpatica era anche questa avvio il browser dove dovrei aver pre preparato delle schede la cosa sorprendente per me era che eh, all'epoca microbit e minecraft utilizzassero la stessa piattaforma vi faccio vedere cliccando su questo pulsante mi si avvia questa scheda ok microbit è possibile interagire con questo strumento che vedete qui, con questo strumento, e programmarlo tramite eh, programmazione eh, visuale e non, questa qui, ok? JavaScript. Stessa cosa, e in particolar modo, ecco qua, qua, addirittura mi dice guarda che non sei ancora connesso con Minecraft Education Edition, sì lo so, ma non l'abbiamo connesso ugualmente. E stessa cosa, con ovviamente una grafica differente, può avvenire con con eh, Minecraft. La cosa simpatica è che questi strumenti, anche se visivamente differenti, utilizzano lo stesso eh, framework okay? per creare del codice JavaScript visuale e non. Lo strumento di sviluppo comune viene, è chiamato eh, Microsoft Programming Experience Toolkit, PXT, che è questo, è un dispositivo, è uno strumento, uno, mm, un eh, framework open source. La cosa che mi aspetto nel brevissimo <laughs> periodo e da cui insomma sto vedendo delle potenzialità eh, infinite da parte di eh, Minecraft come intercettore di eh, soluzioni eh, eterogenee, mi aspetto questa interazione dell'Internet of Things con Minecraft siccome io eh, fremevo per trovare questa soluzione eh, alternativa, io per adesso <laughs> l'ho trovata e spero di, di condividere il tutto eh, con, eh, con, tutti voi, sperando che però ecco, venga, venga, eh, venga trovata una soluzione per, eh, alla portata di tutti spero di creare un post dove spiegherò i dettagli di questa mia soluzione. E detto questo, vi saluto e buon coding e buon Minecraft a tutti.